batendo no peito, dizendo: Eu vou subir. Vou morar no céu, estou sendo fiel, não vou ficar aqui. Eu vejo sacerdotes e levitas passando correndo, enquanto o irmão está caído sofrendo, passam de longe e finge não ver. E a mensagem de Pedro e João na porta formosa não se ouviu falar. E a parceria de Paulo e Silas na dor e na alegria a gente tem que adorar. O Espírito Santo está falando nesse lugar. Quem não quiser ouvir, tape os ouvidos. Quem não quiser ficar, pode sair. Chega de ser mero espectador. casas naquele lugar. Havia outras famílias que moravam lá, mas ele escolheu a tua casa. Havia outras mesas preparadas, quem sabe até mais adornadas, mas ele se assentou contigo e te chamou de amigo. já mandou dizer o que está acontecendo. Porque foi que ele não poderoso não aparecer. Mas ele vai chegar. Você pode ter certeza que ele vai chegar pra fazer.